асхат жолдасына белгілі кәсіпкер іскер азамат европластик асхат мырзадан бастаған тоғызды барын аласыздар қазыналы қария жетпісбай ақсақалдан міне бүгінгі тойдың генеральный той басшысы бауыржан мырзадан яғни бір тай бастаған тоғыз міне келіп аласыз от жібер көкпар түсіп қалды жігіттер әрекетіңді жаса әрекетіңді жаса ә, толик бөлек толик бұл мәреге белгілі әскеріскер азамат небір тұлпарлар тәрбиелеп шаптырып жүрген небір игі істерге демеуші болып елдің ақ батасын алып жүрген азамат осы бүгінгі тойға біреуге салып тігіп жатқан қалдыбай мырзаның намыскөз есімді атыменен баруын өзбекстан қазақстан республикасына белгілі жексенбай атаның немересі қарамырза көкеміздің баласы той тойшылай шабандоздан садағай мұра қалдыбай қолды көтеріп қой ел көрсін мұра бәрекелді қалдыбай